и как у нас, как у нас солнце нормально? Молодец, солнце. И всем привет, меня зовут Максим, и мы сегодня будем осматривать мою комнату. Ну, это моего, это Данила компьютер. Ну, а это мои компьютеры убрали уже, мы, я уж в Москву еду. Вот, это мой ящик, э, тут для игровые, ну, и я тоже убрал, тут ин интересно. Дальше. Ой-ой-ой. Вот эти тут игрушки, это Roblox, как вот там мой кнопочный телефон, как. Мы потом его заберем, как. Это Данилан шкафчик, вот тут джойстики. А вот тут, а тут эти игрушки вот на них. Как, это мое кресло, а у него кресла нет. Вот, и вот тут все игрушки. Вот Панда Сэнди. Помните, когда я раньше ролик снимал Панду Сэнди? Помните? Помните, когда я снимал там? Ну, она ушла. Ну, как дальше? Чё? Я думал, что она голая. Спасибочки. Как? А тут тысячи, которые я позаработал. А чё она, кстати, голая? Блин. Лучше вам не смотреть. Ты чёрку, ну я в монтаже. Вот эти мои денег. Мои. Ну, я по бабке разобрал, потому что я по телоку там хожу. Еще телоку там. Как вот они все мои тысячи. Как это Данила на все. Так, это мой. Я потом заберу. Как вот оно. Ой, динозаврик, который мне на день рождения подарили. А он у меня украл. Моя кровать. Ну, тут, ну, мои вещи. Вот эти тапочки. Да не он Вот это медведь мой, это Фокси. Моя кровать это одеяло. А вот это какая-то клеенка, я не знаю. Что это? Это вообще что, одеяло? Я не знаю. Это, это силовая лига, которую нам подарили, когда прошел конкурс. Вот эти свиты тут. Свиты, свиты, свиты, свиты, свиты. О, свиты. А тут э, Данила на все. А, тут можно мячик попинать. Извините, но я голый. Извините, пожалуйста, я в трусах меня заблокируют. Как? Вот тут шарик. Можно так сделать. Ой-ой-ой. Ой-ой, трусы спалил. А это да не надо. Подушки, подушки, подушки. Ну давайте еще посмотрим дальше. А, тут Даниланы, ну короче, игрушки, а это его телевизор панды. Наверху ничего нету пока. Нету его. Как, посмотрим. Ой, он у него в коробке? Ой, еще одна тысяча, спасибочки. Ложу в шкафчик. Так. Ну, как вам тысячи, у меня миллион. Как? Начнем. Вот это какие-то тут э, зоопарки. Кстати, это Данила, все понятно. Он меня убьет потом. Еще одна тысяча. Не понял я. Какой я богатый миллионер. Вот посмотрите, как дальше? А, это Данил на день рождения подарили кошку. Все понятно. Телефончики, а он прилепил. Фух, игр, игр тут. А, давайте лучше посмотрим, что тут. А, телефон у меня упал, короче. Подождите, еще настрою его. Ой. Эм. все. Что я тут так сделал? Не понял. Даже не понял, что я тут настроил. И это нормальная ситуация, договорите вы. Это кто у меня в комнате? Как, как? Тут плоты, а, а внизу эти какие-то пирамиды я ничего не вижу. А все, теперь вижу. Я на камере только вижу. Ну как надеть маску? Подождите, еще маску надем. Не, твою. Твоя маска теперь розыгрыши. Ой. Короче, тысячу ложим, ложим вот сюда. Нормально. Это Данила на все. Все поняли. И дальше мы залазим вот туда и еще и еще наверху шкафу. Короче, грубо говоря, меня спалили охранники, что там вообще там газеты какие-то и игрушки какие-то. Кстати, я понял, что. Я хотел вам показать чемодан. Вот чемодан такой называется, Данила. Давайте лучше тут посмотрим, что тут есть. Не, ну, не трогай там. Короче, ну, мой охранник тоже говорит, положите там все, там, тревожите, Какая уборщица, уборщица, ну, Настя не пришла. Подушка, можно полежать, полежите. Кстати, этот мир игрушек, кто-то этот меди... Какая-то обезьяна. Покемончик. Покемончик. Короче, я пока тут камеру положу. Если с вами что-то случится, пишите. Как обзор, ну, у меня вторая камера, как положил я. Как? А, как, как, как? Эй. А. Тут все понятно. Тут подушка. Держу я пусто, а пусто вторая камера тут. Ой. И третью камеру положим сюда. Все только дождались вот там сделать что-то. Как? Ученые трусы. Вот такие. Ну я говорю, что тут что тут есть, как. Вот эти денежки тут есть. Это для клипа, все попозже клип будет. О, турнайские. Охуеть, охуеть. <gasps> я мату сказал! Короче, грубо говоря, я тут эти карты какие-то нашел. Миллионерные. Ну, это какой-то город Хабаровск. Это что, флаг Украины? Подписчики! Нам, короче, дали вот это за Польшу и за Украину. Я, я, думаете, что я за Украину? Не-не-не, я не за Украину. Короче, я вообще ну, за Россию. Как? Ах, Как? Все понятно, карты тут доступны, гростов донану. Много сладкого верно, котики. Москва. Мы сегодня едем туда как? Минеральной воды и как это? Чем? Короче, Джерри, все понятно, букву не понимаю. И давайте лучше посмотрим ей. <clears throat> Да, все понятно, все понятно. Как тут клавиатуры, и тут же тут клавиатуры. Вот можно тут камеру повесить. И осталось мой... Осталось одно, мой шкафчик. Ну, тут эти карандаши цветные, ручки вот эти, как это сказать, динозавры, тетради, все. Понюхайте. А, вкусно пахнет. Ну, это мою школу там надо. Ой, Ой упала. Короче, я хотела вам трусы показать, мои любимые. Это... Но ну, у меня заблокируют. Как планшет Данила и мой планшет. Как? Dun dun dun dun dun dun dun. а этот не работает. Вот, вы смотрите. А сейчас телефон снимаю. Вот, видите мою камеру? Хочете, покажу. Вот, мои трусы люблю. Ну, если меня YouTube узнает, я удалю это видео. И зачеркну. Вот эти мои книги по библиотеке. И по английскому книги, а вот это цветные карандаши. Ай, как тут, блин, слезть. Как, закрываем тот шкафчик. И вот тут наверху поделки мои садика. Вот это какая-то обезьянка. Посмотрите, какая обезьянка. Денег нет у них. <gasps> Подождите, открою сейчас. Нету ни, ноль копеек. Ноль копеек, посмотрите. У меня раньше там лежало 50 рублей, по-моему, десятки. И кто-то сейчас их взял. Данил, по-моему, взял, да, подписчики? Как, все, убираем это, как эту обезьянку убираем. И осталось только нижнее. Вот это нижняя тут машинка. А какая раньше у меня машинка была? А, красная. А это хуже пистолета, который можно... Знаете, как делать? Короче, так Этот пистолет целя. Ай, блин! Я все разбил тут. Короче, этот шкафчик мы закрываем. На тот шкафчик. Вот эти роботы тут какие-то. Это мое белое, а это как там, Данилочки. Как эти гаражи тут. Это мое любимое. Э, дверь открываем. Хочете, я камеру засуну. А теперь засунуть нормальное местечко, ну, которое можно там, э, ну, закрыть вот там или открыть вот там. Вот, посмотрите. Не откроешь теперь. Если вы хотите этот гараж, покупайте по ссылке описания. И вот тот гараж, посмотрите, как открывается. Кто-то может ее открыть. Да, подписчики. Данилочке хоть повезло, можно его ограбить. Вот хочет... На. На, давай. С ним давай, открывай. Молодец. И закрывай. Так, короче, тут э, доска какая-то. Ну тут э, вот это тут лего тут все. Шкафы. Вот, вот такой шкаф вещей тут. О, мою. Наверху какая-то коробка лежит. Хочете, вам поближу? такая то коробка. Стыд, короче, грубо говоря трусы, короче. Не поглядывай, не поглядываем. И тут какие-то папки у Данилушков. Я не знаю. А тут какие-то газеты вот там и коробка какая-то. А как включать а, свет? Ну, вот так надо дотягиваться, как спортсмен.